上节课说到了白平衡，更改白平衡会拍出风格截然不同的照片。另外，我还模拟了相机调整白平衡的过程。下面这节课我会说曝光补偿，详细说明白加黑减的规律。我们之前已经学习了很多摄影的理论知识，今天我要介绍的是影响相机曝光的重要的因素之一，那就是曝光补偿了。 不过呢，在说曝光补偿之前，我要先拍三张照片。拍摄的对象呢，就是我手上的这三张小卡片，一张白色的，一张黑色的，还有一张是灰色的小卡片。好了，照片拍好了。现在问题来了，你可以告诉我，我拍的这三张照片分别是什么颜色吗？如果你告诉我所拍摄的照片依然是白色、黑色和灰色的话，那么你再看好了。 我在电脑上打开刚刚拍好的三张照片。是的，你没有看错，确实都是三张灰色的照片。你是不是会怀疑是我的相机坏了，还是我使用了什么障眼法？我可以告诉你我是无辜的吗？我确实只是使用了之前的课程里说到的光圈优先的模式进行拍摄而已。除此以外，我真的什么都没有做。 如果你不相信的话，你可以自己拿一张白纸亲自试验一下。把相机调节到光圈优先模式，镜头对焦改为手动模式，不然的话是没办法对焦的。要是你现在来不及试验，等这节课完了，你可以试一下，看拍出来的白纸是不是也是灰色的呢？首先，我可以保证相机是没有任何问题的。那为什么明明是白色、黑色和灰色的卡片拍出来都是一样的灰色呢？ 我们先回忆一下哈，在拍摄雪景的时候，你是不是拍摄过这样灰蒙蒙的照片呢？其实这并不是相机的问题，而是相机在测光的时候呢，会自动把检测到的光线设置为一个中等色调的曝光组合。所谓的中等色调是反光率为百分之十八的颜色，比如之前说的拍摄雪景，由于雪的表面存在强烈的反光，相机的自动测光系统呢。 会误认为拍摄的环境太亮了，所以呢就自动减少曝光量，这样照片就变成灰色了。在拍摄黑色主题的时候呢，相机的测光系统会认为拍摄的环境太暗，然后呢自动增加曝光量，使黑色变成灰色。这相当于相机自动做了一个安全的保护，但是这并不是我们想要的效果。这个时候呢，曝光补偿就派上用场了。 如果想在光圈优先模式 AV 档里拍出正常的白色，需要设置曝光补偿为正二。同样的道理，如果想要拍出比较纯正一点的黑色呢，需要设置曝光补偿为负三。这个规律被称为“白加黑减”。有关测光更完整的内容，我会在正式课程里做出详细的说明。现在呢，你只要记住这一个结论就可以了。 如果关于曝光补偿，你还有什么不明白的地方呢？可以登录到行帅教育官网摄影板块进行互动交流。OK，今天的课程呢就到这里了，感谢你的关注，我们下节课再见。下节课我将分享另外一个半自动拍摄模式——程序自动模式，也就是 P 档。它和全自动模式到底有些什么区别？为什么调节到 P 档还可以改变光圈和快门？ 这些答案你都可以在下节课里找到。